passato tanto tempo, ma un secolo non è, non ma è quasi una vita intera. Ho imparato tante cose, non avrei capito mai già te, ma ci vuole una vita intera, mm, non mi basti mai. l'amore mi dai. Ti amo bene a chi malattia, perché un Dio ci pensa. Mi hai imparato a camminare, mi prendevi per la mano, la mano quella che non ti lascio mai, combattiamo contro tanti, tanti portano del male un male che nascondono in realtà, mm, non mi basti mai. Con l'amore che ci dai, stiamo bene. ci tiene luce d'argento che lega i cuori luce d'argento illumina su noi anni dopo anni bellezza dell'amore. Un amore così grande, più grande. Due figli non lasceremo più, continuiamo a camminare. Un futuro n'aspettiamo insieme Un futuro eterno insieme a te non mi basti mai non mi basti mai Vogliamo bene anche i malati, perché un Dio ci tiene. Non c'è d'argento che piega di cuore, non c'è d'argento illumina su noi, anni dopo anni. d'argento che peccati fuori, nozze d'argento illumina su